在尾牙的部分哦，很多的公司呢都会在年底或者是在一月的时候呢会办这个勘验，那通常呢这也会搭配的这个摸彩活动哦，而且很多的人呢都很期待这种活动，因为他们都希望中大奖的那个就是自己啊，所以呢今天呢要提醒大家，首先呢你要先确定的是你的。 公司的尾牙呢，是在十二月，或者是说是在一月份哦。因为呢，在今年呢跟明年的开运色系呢是有落差的。首先，如果你是在日日商啊，如果你是在外商，很多可能都是属于 Year End Party，也许它会是属于在十二月份就办理的话，那么请你要注意，在二零二一年参与的话，那么我们的开运色系会是属于金色系以及。 土色系的，也意味的就是你可以穿的是白色、金色、银色、香槟金、古铜金。那土色系的部分呢，就包含了黄色、米黄色、咖啡以棕色系的衣服。但是如果你是在明年初，也就是在二零二二年的时候才要参加的尾牙活动，那么请我们呢要穿的是水色系以及金色系哦。 那么水色系呢，就包含了深蓝色、藏青色、黑色，还有刚刚所提到的金色系的白金、银、香槟金跟古铜金。以上呢是我们要注意的重点。那么如果你怕忘记的话，那就记得呢，因为我们要招的是偏财，所以呢是跟金相关，对吧？因此，不论你是在年末或者是年初要去参与的尾牙活动，金色呢就是王道了。 那么在当天呢，穿这个金色、土色或是金色系的衣服呢，是最理想的。如果不能穿的话呢，就请透过配件或者是说穿那个贴身的衣物呢来替代，都是可以的哦。比如说呢，你可以有这个耳环啊、戒指啊，或者是项链呢来替代。那戒指的话，请记得我们要戴在无名指上，因为呢。 搭在无名指的话呢，是可以帮我们招财的哦。那另外要提醒一下，就是针对如果你的手指合拢的时候，发现是有缝隙的，那么你一定要戴上戒指哦，因为它代表的是你已经在这个手相来讲已经会这个漏财了，所以我们一定要戴上一个戒指呢，来把这个缝呢给填补起来，才呢可以让你呢财会进来哦。 再来呢，也会建议大家呢，可以带上金色的硬币哦。那大部分的国家最大面值的硬币呢，都是金色的比较多。比如说台湾的五十元，哦是金色的；新加坡的一元也是金色的嘛。或是欧元的硬币，金色都有。好，那么现在呢，就是带这个硬币呢，把它呢放在我们的这个口袋里面哦。 或者是我们的这个钱包哈，零钱包呢，随身携带就好了。那数字呢，呃，并没有特定的规定是说要多少，但是呢，至少呢要有一枚哦，会是比较理想的。那再来，如果呢，有些人还有保留你在年初的这个开工的红包，比如说你可能还放在身上，或者是放在办公室抽屉，你忘了在元宵的时候存去当钱母的话。 那么你就可以把这个开工的红包带在身上，它也可以帮你呢添加好运哦。同时呢，也会建议在进行尾牙的当天，或者是前一天，你就可以吃一些呃可以帮我们招好运的食物，比如说挂包，因为它样子就很像这个我们讲的底包哦，鼓鼓的，或者是润饼啊。再来就是年糕、大福。 好，还有就是，呃，大幅的部分呢，尽量呢，请吃的是红豆的，不要吃有含草莓的哦。呃，再来就是巧克力豆，那或者是可以吃金沙。好，那么数量的部分呢，尽量是以一或者是六或者是八的数字为单位哦。所以不是说多就好，就是看东西的大小。好，还有你可以摄取的量呢，可以大家自行的斟酌一下。 再来就是，如果你呢身上是有财神符的，或者是钱母的部分，你也可以把它随身携带呢，放在你的皮夹里面哦，一起陪你去参加尾牙。那如果这个东西是已经一年以上了，那请记得，呃，任何的这个符啊，好，或者是呃，从这个庙宇求来的这个钱母啊，都是有奇效性的。如果是旧的符哈， 或是钱母，那都请你呢，务必拿回原来请的地方呢，去过炉，好，那就是至少要顺时钟的过炉三圈哦，才能够让它重新的恢复能量，启动原量哦。又或者，我们再重新求新的这个符令哦。另外呢，就是针对我们的这个当天的这个呃妆容啊，哈，或者是打扮的部分，有几个要注意的地方。 首先呢，就是我们的额头的部分呢，一定是要很宽阔明亮的啦。哦，那么这个宽的部分呢，也就是尽量就是上下的部分呢，都要是属于饱满的一个状况。那比如说，如果你是属于有这个呃刘海的，那尽量刘海要把它拨开哦。 那么女生的部分的话，大概就是三指到四指的一个位的一个宽度哦。那么男生的话，就是请四指到五指的一个宽度。那尽量这样的话，才会代表的是呢，我们的这个门面呢是比较宽阔，可以去招财运的。那么有化妆的朋友们哦，呃，比如说你的眉毛，我们一定要把它去做一个修剪的部分。眉毛哈，还有的睫毛都要顺。 好，鼻毛呢也不可以外露哦，所以呢一定要修，不然呢会有漏财的疑虑。那我们的这个眉毛的这个毛头呢要有聚哈，或者是我们的眉里面呢要有痣。那要怎么样有痣呢？就是我们在化妆的时候呢，我们是可以呢，在这个眉毛这边呢，先点一点圆圆，然后再把它晕开，然后用这样的模式去。 代表呢，我们的眉里藏珠哦，所以呢，也会象征你有更多的机会可以呢拿到这个大奖。还有就是我们的鼻子呢，在面相来看的话呢，鼻子呢粉刺一定要清干净哦，因为鼻子看的是财运。然后我们的鼻头呢，哈，同时呢也会代表是我们可以聚财的一个能力。那鼻翼呢？ 也也是一样哦，是可以守财的一个状态。所以，我们把这边都清干净的话呢，才可以代表呢，我们呢可以有更多的这个机缘，把这个钱呢给吸到我们这一边哦。同时，如果你是女性的朋友，我们的这个口红的涂抹的方式呢，请注意一下，就是它一定要像一个呃。 聚宝盆一样，那么聚宝盆呢？既然它是像盆子的话，那它的形状一定是像这样子的，好。所以我们的嘴角在涂的时候，嘴角一定要朝上，那才可以代表是呢，可以把接下来的这些钱呢都会守住哦。那如果它是朝下的话呢，呃，就会比较容易，就是这个钱进来了你也得花出去。 所以我们在唇色的部分呢，尽量除了要喜气之外呢，也一定要把它修饰哦，让它至少是，就算你没有在微笑的时候，你的嘴角呢也是朝上的。好，那么如果呢，你们这次的这个尾牙呢不是属于这个线上的，那老师就会建议呢，我们进去会场之前哦，就是要先去化妆室。 哦，那它可以象征的是脚踏黄金，然后呢，我们顺便呢也把这个晦气给冲走了。再来呢，就是也要配合防疫的规定，我们先洗了手，那一身轻呢，去迎接入场的这个财气。那一旦入了场之后呢，老师会建议呢，我们可以呢，用我们的这个右手，好，用剑指这样的一个模式呢。 然后呢，在我们的左手上面写一个财，好，那我们可以写简体字、繁体字都没有关系哦。或者是你是在国外的朋友，你想要直接写一个币别的这个呃 symbol 也是可以的。写完之后，请你握拳，然后呢，一般过去呢，我们是要这样子哈气，再把它摊开放到我们的掌心，啊，放到我们的这个胸口前的。 但是因为现在有这个疫情的关系，你哈气，人家可能也会有疑虑，所以呢，这个部分呢，请你就是摊开之后呢，往上拨到我们的胸口前就可以了。那做这个动作的时候呢，请你要一边呢，心里默念的就是呢，双脚踏入门，财运旺旺来哈，或者是双脚踏入门，大奖跟我来。 看你们公司所提供的这个大奖呢，它是金钱哈，或者是实质上的物品哦。那你可以这样子去调整。好，那么女生呢，请记得你的双脚踏入门的时候呢，我们就是左脚踏出；那男生的部分呢，就是右脚踏出第一步。如果你不小心左右不分，然后踏错了怎么办？那很简单，你可以。 借手气，也就是把你的这个抽奖的这个单子哦，如果是纸本的，那你就请别人帮你放到箱子里哦。那这样的话就可以了。好，那再来就是我们入了会场的门之后呢，请你一定要在明财位上面呢待至少五分钟哦，再入席哦。所以如果你今天这个入场的门是在中间，那么你的明财位就是会在。 两边的斜角的各四十五度，那么你就先进去，你可以站在那一边走进去的时候，就是朝这种斜的纳气的方向去走，然后在那个位置待上五分钟之后，再入席到你原来预定呢要待的地方，这样子就可以让我们可以招到更多的财运喽。好，以上呢就是提供给即将要参加尾牙的各位朋友们。 请不要忘记帮老师把这个影片分享出去，也希望大家都能够心想事成，好运旺旺来，尾牙大奖呢抱回家哦！我是金老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。